ciao a tutti colors no non sto facendo uno spettacolo in travestì ma uh, sono abbastanza vicino alla fonia perché per lo stesso motivo per cui è arrivato questo video imprevisto avevo detto a qualcuno di voi che avrei pubblicato in, eh, in settimana nuova invece se riesco vorrei far uscire oggi domenica 1 ottobre questo video perché eh, questa notte è stata una notte forse mai più a questo appunto quelli che hanno vissuto gli anni 90, che sono nati negli anni 90, avranno riconosciuto questa citazione che tratta da una <clears throat> canzone degli F65 che si intitola appunto Una notte forse mai più perché io e non è un titolo clickbait Yeah, questa notte ero a una ventina di passi da Jeffrey J. Ho scoperto per caso l'esistenza di questo evento live passando, passeggiando per Grosseto. e inizialmente ero un po' perso perché come sapete io non ho amici qui quindi pensavo di non poterci andare poi fortunatamente una delle, de, delle, due persone che abitano con me ha detto ma scusa ti accompagniamo eh, rimaniamo fuori per evitare costi aggiuntivi anche per darti la tua giusta privacy vai per farvela breve riesco a mettermi in lista con un anticipo assurdo perché l'ho saputo molto tempo prima e solo che arrivo troppo in anticipo ho dovuto aspettare mezz'ora perché aprissero eh, dopodiché eh, sono entrato che sarà stata mezzanotte e un quarto, mezzanotte e mezza. Eh, gli Eiffel sono arrivati più o meno alle 1.45 e inizialmente non, non, avevo un bellissimo posto, poi a un certo punto un signore della security della discoteca dove eravamo ha detto a me un altro ragazzo disabile se volevamo entrare oltre le transenne e io ovviamente ho detto di sì e il telefono rompe ovviamente ho detto di sì ehm, <clears throat> e a quel punto prima che si potesse capire qualcosa mi sono trovato 20 pazzi del Jeffrey J vi lascio tre foto che ammetto subito di aver ritoccato leggermente col, ehm, col photoshop perché altrimenti non si rivedeva nulla non si vedeva nulla però eh, potete vedere anche da voi che sono foto scattate col mio telefono perché c'era un ragazzo che faceva il video gli ho chiesto per favore eh, di prendere il mio numero di telefono per inviarmelo via whatsapp ma non l'ha fatto quindi mi dispiace <laughs> dovrete contentarvi di questo video Non ho quasi più voce, come potete vedere ho preso un latte macchiato prima di arrivare a casa, però ha fatto fino a un certo punto uh, le emozioni non si possono spiegare, ho cantato, ho urlato, ho ballato. Mi dimenavo per farmi vedere da Jeffrey, credo che mi abbia sorriso un paio di volte, ma non, vor non vorrei che si trattasse dell'illusione tuttavia volevo comunque lasciare un video per ricordarmi di questa cosa che dopo 16 anni o forse anche più parafrasando ancora una canzone eh, sono riuscito a vedere gli F65 in live avrei voluto mm, avrei voluto eh, tentare di, di, avere una foto con Jeffrey ma non ci sono riuscito perché eh, si sono dileguati eh, subito dopo lo spettacolo non sono stato fortunato come Cappalicius che saluto, ciao Cristina, perché l'anno scorso Cristina è stata abbracciata da Jeffrey, sarebbe stata invitata in camerino se non fosse che doveva andare via purtroppo. Comunque ci tenevo a fare questo video, alla, dalla prossima volta riprendiamo con la programmazione solita, non so quando, spero che vi piaccia, spero che interessi a qualcuno, niente io vi saluto Scusate per la mia voce di cacca e ci vediamo al prossimo video. Ciao!